Las líneas de acción del nuevo proyecto educativo institucional definen los campos que articulan y fortalecen el cumplimiento de la misión, visión y sus objetivos, a la vez que contribuyen con hacer realidad el presente y futuro de la universidad. Estas son Construcción de comunidades de saber pedagógico en articulación con otros saberes. Fortalecimiento académico, afianzamiento del carácter nacional, intercultural e internacional de la universidad. Cultura del bienestar universitario. Gestión y administración al servicio de la academia. Corresponsabilidad en el reconocimiento de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la UPN. Defensa de lo público como patrimonio de todos. Diálogo permanente con los problemas sociales de la nación. Los invitamos a ver este nuevo pay en el siguiente enlace.